Здравствуйте, дорогие мои подписчики, представляю вам свой новый видеоролик «Ушедшие актеры из сериала «Кодекс чести 1», вышедший в 2002 году, всем приятного просмотра.